standards is a very important component in coronavirus prevention nti emmere bagenda kuva mu nyumba ate abantu bawano bazibu nnyo mu kampala tebagenda kulumba nkoko ziri mu butale tebagenda kulumba matooke gali mu butale oba lumonde balumbye bachairmani ba five balocos structure ya gavumenti obalaba yemengo have you seen bannayuganda enjala beerumanga bali emengo walabyeko beega ali erubaka ku sande oba ku kanisa yabalokole babega babenda ku mizikiti gyabasiraamu why teino bwolaba embwa eri ku kasasiro mubeeramu ebyokulya byayo waliwo awo abayiwa ennyama waliwo abayiwaki naye nembwa nayo tegenda kasasiro atalimu nnyama ekyo tekiriiyo kakati abantu bo kye bakoze bagenze wa structure ya gavumenti why when the president talks he praises the local councils nti yakyaziyita na resistance kakati obanga abo be bantu bo kabagende ewaabwe be banaakubuulira kakati tuyina okutegeera nti one emmere tugirina emmere bwe tuba tetugiina the president should go ahead with his two suggestions one to import food outside in large numbers two we must give people like oyogundi aponye kuba kati aponye akawunga kagenda katwala kenya baba kenya bagani tugule bajja kajja wano kubanga ebyammwe bya fitina ebyabwe tebajja kateeka mu ttaka kakati ekyokusatu nti diru malisiraasire wit omuntu addira emmere mu kiseera kino n'agiteekamu ki nze taata wange namuwonya taata waffe yali yali bananye ttaka bonna nga bafaanagana omusajja omukazi yagenda n'alima lumonde mu ttaka lye nga tamubuulidde kakati mirundi nakambuwala nnyo kubanga obujozi nga tabulaba abo abaami abedda abantu bedda baali tebamanyi nti obujozi bubeerawo ettaka omuganda atunulira okimanyi nti omuganda n'okusiba embuzi ku nsiko y'omuntu amala musaba abaganda tumanyi ownership very much e, e, abaganda baga nti ensiko terya mwami ensiko ebeerawo n'ebeerawo naye bano bo bamanyira disiputi ajja nayiwa amayinja mu poloti etaliyiye nakuprovoka into battle nagula omulamuzi these people provoke you into battle ayiwa amayinja nga polisi siiye nange bajinguza fe abaganda ekyo tetikikola n'ensiko y'omuntu ebeerawo nti ensiko eyo bannange yaani nti olowooza anti gundi yayina kuno ekibanja bazzukulu abaana ne bafa bawaŋŋanguka naye ngaekibanja kye temukirimamu except onole gakkiriziddwa okukirimamu naye mwe abasigadde temukirimaamu kakati likewise nti bano abali mu bintu by'emmere this is how kyembadde nkugaa nti omuganda tajja kulumba katale omuganda amanyi nti naawe ali mu katale onoonya kiwago sigowabbye emmere ye omuganda tagenda kulumba nte za muntu bazirye omuganda tajja kulumba nkoko zebatunda omuganda alaga wa government structure yijajja okuyiwa abaana kati nti eprocesi ey'okwekalakaasa n'okuyiwa abaana ate nze purezidenti kyemusaasiramu nti besiye mulowooza asirise amulowooza besiye asirise when besiye is quiet is when is dangerous besiye yasirika n'ategeera nti bano abantu mubamanyi bwe njogera olwaleero nga banneekwasa nti besiye n'asirika abaganda baga nti akasiriikiriro kekalwanya emmese eminya eh, eh, kalwanya eminya eh, when the owner of the house leaves the house for digging or other work this is when the lizard is set their quarrels omulabe wammwe bulire byekweka abayinkalijinga okukola ennyo besiga is nowere besiga is nowere oba yalagawa oba yalagawa yagasaagala banneekwase kuba bano mbamanya ekintu kyebajja kyeyonoonera bakibbiremu kakati kankubuuzi singa ku kyalo kubeerako omusajja owopositioni natandika okukunga abantu bwabatwale ewa chairman baleete emmere abenalemu enjala beeruma tebagenda naye aa ah, ah. ndi kakati ono bajjo nalabye bajjo nga bamutwala bajjo mbwe akutta ekizindaalo kye alaga wa prime minister kumubuulira nti naye nga n'abaserikale abamukwata kyenkubuuza nti baa abaserikale abwe mulowooza okukwata bajjo bo akawunga bwe babakagaba basooka gabira beewaabwe amaka gaabwe gayina bainabainaoba ah, balyaisolated ekitegeeza nti kyemuva mulaba mu mawanga agamu ng'abapoliisi abagenza okuba abantu raiti poliisi ezina nabo gundi makiviri yakugamba makiviri yomu ku basajja bawandiika ebitabo ebyamaanyi ennyo era bw'obanga omuntu ali mu byobufuzi tasomanga ku makiviri aba tamanyi byabufuzi makiviri yakugamba nti poliisi bw'oba oyagala ekkolera omulimu togiteekamu bannansi ogiteekamu bagwira abagwira bakuba emboko okwekutula tebakuba bewaabwe nti naye poliisi erimu bannansi tekuba bantu kyova olaba nti babasalya amagezi babateekako amannya gaabwe wa wano babateekako amannya babalaga ku tivi nti abakuba abantu mutabani waani kyova olaba mbigamba bino bino simayi binfuma byani bano babulana abagezi bano ba osi baani bo tebabeerayo mu bintu ebyo gano agokukyalo gano gebajja okusekulaba gaasa emitwe gayinfuuma agakwata boda boda z'abaana bagende ku poliisi bazijjo babajjeko emitwalo kumi kino ekyo kukyalo kisinika amanyi oli osajja kuba bamukyusa dda ayina diguliiye era tobalabayo what is the difference between educated people n'abajaasi baamini nti these people abaamagye ba uganda bakola ensobi they are part of us part of us bantu bawano kakati egundi e, emmere besiya asiise temugenda munenya mu mmere yammwe ye fe besiya was active abantu tebafunye emmere singa gavumenti yali yakitingadde besiya bagaa nti ngendagaba emmere president yagaa nange tebayagigaba njagigaba kakati besiye kati ye besiya yasirika abalekera bajjo nti bajjo e bajjo bwagenda n'ekizindalo kye mwana neewunyiza abapoliisi baalisose kujjako bajjo kizindalo bakimugjeeko bamutuuziza namaaso si kabangali okitegedde enkwata gye bakwatamu bajjokati ng'alwanirira abantu ku mmere is different why purezidenti yabagaana eh. Eh, okuba abantu anti tayagala kuba bazzukulu idisamudi the police idisamudi era kakati ne kafyu abantu esaawa emuwe bakwatidde batambula okutuuka esaawa satu why nja kubanyonyola tebakyakuba abantu kati nja kubanyonyola do you know that abantu tebakyatya kafyu nga waaluli naye nze embooko yakiomuntu omu atali museveni eh. nze ngaomuntu eh, o eh. entandikwa y'ebintu bino omuggo bwe gwavugako abantu baatya ng'abantu bagondera amateeka yatabyagala ne baddayo anti nkugambye osanga n'owa booda kati nga tisa bantu basakitufukuba ne bwoba webbye kitufuwandigambye kitufu anti tewakyali muggo naye babiri basa nigeri kuliya eh. anti nabagamba oli mutuufu nyo ekikumi ku kikumi nabagamba jjo nti pulezidenti wa russia putin abazungu bamugaa nti naye lwaki olemesezza obwannakyemalira mu russia naabaga nti obutafaanana nga mmwe baki ejo abalasya bakubira mu baze abakambwe bakabaka abakambwe n'omala tokwata kibooko abalasya tebalina disipulini mbafugisa mukono gwakyuma era nabagamba nti mikhail gorbachev bwe yalowooza nti asobola okukola ebyammwe byemukola mu bazungu society yammwe nti soviet union yakola kusinga so for us uh, russians need an iron fist okusobola bakozesa ekintu another country nigeria nigeria bajja nebekalakasa batta makumi ana ba ba ba tewali yali afunye mu nyumba kati kubanga nigeria mubalaba bona banigeria ensi eyabantu milioni ekikumu ataano nga njavu nga sente zamafuta babanzi bensi yamukaaga munsi yona okusima mafuta babanzi nigerian ayina okubeera agressive to fit in a country of poor eyabantu milioni ekikumu ataano thats why baba nigeria babukubye masasi abantu nebaddayo mumayumba gaabwe otherwise omunigeria naye takwatibwa naki kakati wano yo pulezidenti yekyeyesimidde nti bwayogera bakolaki bawulira nekyokubiri nti abantu bawano balina nyo akisesi ku midiya oluzungu lwe lubalema nti abaana obalabye nti kakati abaana basomera ku tv which means you would see demonstrations but which means many families have tv sets kibakakanya hey, kubanga tv bazikolaki but queen count where tv sets are not available babuyina buli obutono nabulabye ku tv nga babulaga nti abaana bagamba nti ab'oku tivi banguwa nnyo tebagira ki but at least aba bakibbiramu bakabuse nga bakiriramu sente bafuna sente kubanga awi uh, bwekiba nga nze mbagamba abasomesa nti abaana lwe bavudde mu luwumula lwe bakole ebigezo if we teach more than you people with the parents why, why don't we leave the, the children at home okimanyi practice yabasomesa gye bakola abaana oluva mu holide ngaessomero lizzemu lwaleero enkya batandika testi kakati oba abaana basoma nnyo nga tuli nabo kati ate mwe tubaweeraki sente what the president says nti tujja kuddamu tukole sirabaasi endala naye olwokuba baagala okulya sente baagala okulya sente sente zirina okuliibwa abasuubulira mu coronavirus well okuga nti abaana beerabira abaana bakole we shall have a new uh, system nti taamu ejja kuva wano etuuke wano like the president said nti bwe twawamba kampala amasomero gaasoma but we designed the program depending on ekyo obudde bwakyo katukomewo nga tumaliriza obubaka buno bulungi bwo nekubulungi bwa munno eh. omulala abenga olina bwomuyita kobenga toyina bwokolaki ekyo kyo abantu bakikoze naye nkugamba nti obwato bufa magoba tuyingiriddwamu komanso virus komanso coronavirus kati kankubuulire nina amawulire genabadde nfunye ngenda okubuuza speaker palament kadaganga naye akimanyiko ti waliwo omuntu gwe banoonya mu palament bamuwe miliyoni bisatu bamutwala testinge positive palament bagiggala ombaka palament balina gwebanoonya specifikale oba ngaakola mu palamenti nti bagigale mulimu akabuka bonna kubanga palamenti ebewaguddeko nange baagala okansinekadaaga naye nange baagala okansi eh, omanyi eh, ah, mwamitamale eh. ne kadaaga ayitiriza okubeera nti omanyi omuntu bwobeeraawo nga buli kikobolerwawo kikyawe muntu omuamba nonzekadaganaye nti gwe toberangako ku muliro gw'abasajja bano bamafia they want to install another speaker before accountability comes in kakati gwe banda okoze nnyo bakubadde ku sente Eh, sinazifunaomanye nti omanye nti bafulumiriza 3.6 billion eza media wafunyekoyesnaye eh, eh, okimanyiomanye nti waliwo kibayita influenomanye nti waliwo kibayita influensa nti omuntu we bwayogera bamuwulire ezo naziriddeko ezo naziriddeko ez'omuntu ayogera abantu ne bawulirera omusajja oyo namwewuunyezaomusajja namwewuunyeza yaŋŋambye nti nze nkutunulyanga oyogera otukoledde omulimu omunene nnyo omwana bwano naye akantu wano oyo namwewunyiza oyo namwewunyiza zoti makimanikakati ekyokubiri nti kadaga okuva lweyavayo navomitinga eggwanga lyafunamu waay nti twakitegeera ne baaladisi ne bakitegeera nti babawa miliyoni ataano mukaaga buli aladisi an equivalent obusiri mps wate siri mps god ziriwa ate babawa kumi nasatu ana mwesatu ziriwa bafunye ah, ah. kumi nasatu buli aladisi ana mwesatu ku buli aladisi zabuliddewo mbayo lize minister be put on task to task to explain naye nze banangenda nenebuuza nti nze mirundi nempulira nga mu budget buli buli aladisi yafunye emiliyoni ataano mukaaga nompe kumi nesatu nzikuwata nenzikuddiza why i want tell you these aladisis will account this money individually bali bajja kubuuza eh. ah, bajja kuba nti lwaki tebazigaana eh, nkugambye bazibasasuzankubuulidde ah, bazibasasuzanti ah, oh, babagobe nzongoba eh, oyo kasiomuwobubbi nze miliyoni atano mumukaaga nga ndi aladisi bo tebalingoba bansibiddewo okubeera waawo kubanga nebwoyogera nti aladisa omwadde miliyoni ataano mumukaaga you are inciting family members waliwo omwana yawayo enkumi taano president namusoma nti 5 million yakanyuze ekintu ebaluwa ewange mukikomera naganyamba uh, famiry enzita nanyini nyumba nzita paga nti sente naziremedde so derafo kakati tugo baaka yamusoma nti wagonde naye nga nabo bakulimba byembagamba tibabeesi gye bapanga how much do you take otambula sente meka okuva enamasuba olete enkumi taano otambuza bigere eh, okuleeta enkumi etaano batambuza tekiriiyo anti nkubuulidde nti oyakibatega oyakibatega oyakibatega nti otwale enkumi ttaanokaaka tolaba mulina gwe mmanyi yatutteyo mutwala kaakati kankubuuliraaliiko ayagala bamusome naye otegeera nti otegeera nti bajjo noona omusajja ow'ekikuufiira baasooka ne baleeta emmere nga bo bamaze okukutegeeza beesijaabala ayupa ntutereremu nti mwemukayana emmere eyammwe eriwa bagireeta this why nze ewange tewali bajeti ewange tewali bajeti siinza genda nti muwala wange agenda okufumbirwa ntambuze bajeti tekiriiyo apaana sikola bajeti wange aya era ewaffe tewali mabuga okukubirawoye mm, eh, no nina baganda bange abagagga mikwano gyange baki bentuula meyuru simayi bajeti from home nti bajeti abaana bange bagenda kufuna diguli nti bajeti ngitambuze notato tekiriyo kubanga omuntu eyawaye omutwalo aga tebatugabudde batujjako sente zaffe <laughs> meka kati wange tubibogolerayo nti batugabudde no gundi gundi ono muzeyi ku mbaga y'omwana yaleeta kuletesi za soda kikumi kakati kikumi ye n'okujja teyajja mene donors tebajja wakakuwoganira the person byana abaleese enkumi etaano omutwalo bebawoganira ewuwo tebatugabudde sente zaffe twazisonda aa ebintu ebyo tesibyagala nsikola budget ewange tewabirayo budget namabugo sigakkiriza waka bagawandika ne baddukaffe gwokabira ekitaawo nga gatudde wali tegabeerawo gesanga awandika amabugo ewaffe embooko ku mbooko nze military polisi yawaka gwe wakuwa bulijjo nzijagala kumanya bwewamu oba bufiiriddwa siina kuwama bugogwomanyigwewajiridde yakwasigwegwobawowa bwemba zijidde eh, ku ttamalezimuzimuwe nga ngenda nakwasa eh. ttamaleekitabo kyamabugo kinedda babbi tebabeerawo tebaba bawakanajidde dokita ttamale tebaba bawaka eh, wabobi wayini ababobi wayini bazikwasaye abaani gwe batonyinafe eh, mukyalo twavaayo dda waliyo mwanyinaffe aliyo muziwe banyinaffe abaliyo muzibawaisikirizamu mabugo okubirawo kibooko kubanga tegalabika omuko gundi aleesa amabugo nga mitwalo etaano ate gagwereddewo omuntu ambula kati gwosomerwaki lwaki bakusoma nyinaye lwaki omuko bamusoma kati nze nga nagenda waliwo nagaleta negagwerakati eh, abawala ne basindana omuko gundi ajanjaba enyo omulwadde wy okujanjaba omulwadde kitegeeza nze siri wa famire nze oyinza okunsoma mulwe oyinza okunsoma mulumbe nti omukomeri ndi alese kino eh. why why do you read me to read me means eh. ndi not expect it kikitegeeza recognition ki wange tonsoma mumabugo gammwe zisoma mumabuku kati naye bwowaayo kyowaddeyotoyagalaagala hmm. bakisome tuzisoma mumabuku kakati nkugamba nti abaana bano abaopositioni bageziwalidde museveni nti bajjo yasooka n'aleeta ebintu bo nga bakimanyi tujja kunyinsaitinga abantu kubanga osooka mubuuza nti gwaleekaana wasonda sente nti ye bajjo baamulaba noono munno wekikuufiira nga baleeta emmere bo nga tebano abagavumenti balowooza mukijjukira nti besi yasooka okusonda nebakwata oyo omukazi gundi simanyi ani tuli naawe ngaatwala embuzi nti kuja okusoninga besiki nga kuli wayimirira bamusondera sente nga besiki wayimirira kakati gavumenti etuuse kweyo levo nti abantu bakusondedde ne sente nemmere neegaana nga bakusondedde sente paalamenti neeyisa esente ezemmere emmere nebula kati abo bagitwalaabo bogamba babajjo eh. kyogamba bandigiganye ah, ah, anti bakukwata nti besiye mwamugaana okgaba emmere ye besiye neyesirikiramugamba ah, ah, naye agitwalegabalala eh, kati besiye nasirika the moment you leave nrm omulabe nasirika nrm fightsself kyekiri mukatabo kange abazu the kazu politics ti once the tosis left rwanda the hutus divided themselves into two once dp, uh, DP was decimated mu 1980 nesaana ne basala eddiiro the battle ended up in upc upc buganda upc syndicate upc enfungulo jenja yiganga kamuli kakati today mwenalemu the battle bwe batugobyemu fenna netuvaamu the battle is between enalems bebalwanagana nti ayiwa ateeka akawunga ateekamu amayinja n'ettaka mu buwunga bwaponye n'ebijanjalo waabwe kakati ono ye besige yasirika and agitation egenda kubeerawo bakyamaani baabwe abadipi n'abawa structure gye bayina egenda kutandika kuwagitatinga abantu nga balwanira mmere so this food the president must address the issue of food nga bwe bazze bamubba bulijjo akkirize nti nezo emmere baziba kati wawadde gundi sa eh. twabadde tukuyakubiakomye eyokusatu anti mbagambye okujjukiza wagambye eh. nti ekisooka eh. pulezidenti eh. bw'aba alabanga emmere temala eh, nga teriiwo baleete supply asobola okutuwa emmere ekolaki etumala oba ekyo bwe kiba tekisoboka aleeweeru nga bwe yali atusuubizisa ekyokusubiri ekyokirala abagikebera agende agende yes agule ekyuma oba buli disitulikiti batekeyo bulanci etemporary branch mm. nga emmere okujja ku tesingibwa ekampala balye tesinga emasaka ukaniven abulijons nti emmere eya northern uganda ngaonoje eya eastern esobola okutesingibwa egundi e, esoloti oba ejinaekyebagaba ku district eh, even eyeri eh, eh, eri mu byalo bamala kujjayo akawunga akamu ne bakakebera Ei, vai, vai, vai, vai, vai, vai descolar Eu coloco o guia. Kata dia umur dia tidak mungkin. Hei, hei, hei. ekyo kyanjawulo eh. naye waliwo nenga eh. terikontaminate eh. olwokubanga bakuwadde akawunga nambasatu kubanga era waliyo ensiengenzeko ekenya emirundi mingi siina lwe naliridde kawunga kenunanti kakati akawunga kaabwe kebagwekyolina kakati ebintu ebyo byotubyawulaanti tubyawula lwakintu kimu obadde weegulira akawungako nekakulwaza you don't blame government you don't blame the company yakakoze kakati kano aka gavument kalina okubeera nga kakebereddwa kubanga gavumenti yekuleeteddwa okulwala ne kampuni eri eprotectinga imegi yaayo byanjawulo when ugand buy with your money ngozirina you buy anywhere ngoneyalidde obutiko bwe kubanga mumulinga abaga nti okulya obutiko nti obutiko babulidde ne baddukana nti ekyo kyamaanyi usually nga ne coronavirus tanabakubaawo ebitiko ebyo bibaddeyo ngaabantu babirya asanga ekitiko ekinene bwekiri nakinoga kubanga abantu tebakyamanyi specifications kaka ne bajja bakugamba kakati ekyokusatu nti ekireesedde emmere obuzibu kugigabanga bava kampala emmere yalibadde ejja kuloole mu kafyu kubanga mukuba bajja jambuusinga emisana mulwane nabo mm. bazukulu ba museveni tebakyakubwa amasasi tebakyakubwa migo bajja gye bajjaku abamaje nga balaba mm. kakati emmere yalibadde etambula mu kafyu netuuka mu kitundu eh, ne bayita bakyamani ba eri ezo n'amanya g'amayumba ge balina kakati bakyamani ebo ne babeenebolinga okutwala amatu kakati chairman ayinza nokgenda nga ayita abantu bali nebajja bagakima because you avoiding three things you avoiding sanitation you avoiding hmm, you must observe sanitation you must avoid congregation and gatherings mm -hmm. emmere buli lwegireeta mu kitundu kuba tuba tukeesiiga mm. kale bo bakeesiige nga tetumanyi naye gavumenti emmere nga bwogamba nti gavumenti yo supulimu kanso yateeka abakinjaje mu lufula abasiramu baleme kulyaki nkaafu kakati gwe bwogule watali musajja wamuslimkanso gwe baalagira okusala ebisolo gwe biguleyo gwe ly enkaafu ku lulwo naye yo uganda supreme council ekugambye nti enyama etali nkaafu ebaawa mulufula yo system eyokugaba emmere okkiriziganya nayo nti kwale kituuse buli muntu gwetwagala ogiwa teribba kuŋana naye tebagiyina bano e, e, e, kino entambuza gibitambuza ah, ah. ekiro n'okudira eyinga oyagala era bagitambuza ekiro era bagigaba ekiro ah, okutuuka ku bachairmani bano etuukeyo kiro etuuka ekiro mu kafyu kati bwebugenda okukya ng'amatu g'abachairman bagatuusiza ttawa ate ebyalo biriko abantu bameka ekitundu kirimu ebyalo mukaaga ebyalo mukaaga buli chairman ne bamugamba nti kalukumu bina buno buguni obulwaolwa obutono neetuukira ewuwe bugenda okera ku makya nga ye amaze okuyita ab'ekyalo kubanga efficiency naye mmwe bamaze emakindi wano bbanga ki ate batebamanyi nti gye bava ate bali gye bagenda ogaba olunaku lumu oyinza n'okubaddamu ya nti obaddamu anti kakati emmere gira ku loole era kati eyejjinja bajambuusirize ne bagitwala eyiganga nabagamba nti bakalidinaati baagaana okulangirira paapa nga bafulumyamu kkamoddugavu mukkamoddugavu abakatulisi bayingira enkerevu ne bakuba once people wait nekumbaga nakuki abantu baiza ogenda mufumbiro nebajjayo emmere abaana bagenda mu nyumba nebajjamuki kakati ekyokusatu ekisembayo waliwo abatandise okukolera mu coronavirus nti nze mbawulidde bazze basuukiira ate abasajja bantu tebebakambako okujja takisi mu kampala